Merhaba arkadaşlar ben Neres. Bugünkü videomuzda NS 1.6 oynayacağız. Video fikrinizi açıklama kısmındaki yorumlara yazabilirsiniz. Yazdığınızda yorumları ben bunu okursam belki onu çekerim. Ve isminizi de söylerim. gerek yok ama. Ben de söylerim. Fikir ondan çıktı. bulamadım. Burada da var. Evet, ben İyi çalıyor. Biraz fazlamış mı? Kill. Bir çok çaldı. Olmuş, şey olmuş. Direkt sesin arası gelebilir. Bilmiyorum ben daha. Aynen. Ya böyle sessiz konuşmayı seviyorum. Pek de videolarda pek konuşmayı pek sevmiyorum. Ben ona dikkat ediyorum. birileri var. Tabii ki de var. Bizim mermi yağmuru. Hah. Bağlı crashladık. Ah, ölmedi. Orada hala adam var. Öze çıkacağım. Cidden hala orada adamlar var. Oh. olmaz. Tamam. Ne oynadım ben? Bombalı. Bombalı. Şöyle bakıyorum. Adamın önce ilk ben göreyim ben. Burayı. Orada olduğunu biliyorum. Oradan da duvarın önüne çalışacaklar. öldüremedik. Smoklarım. Hadi bomba alayım ya. Şöyle. Hop. dikkat edeceğiz. Ben başlıyorum artık. Ölürsün ölürsün. Sıkıntı. Görev sağlamak refleksi. Bir refleksi var. Gerçi de olsa alamıyorum. Hmm. Orada da var. Sinop'ta bayağı iyi oynuyorum. Yasak orada. Ya da burada da bir deniyor. ben oyun videolarında pek konuşmayan birisiyim. Oyuna odaklanmayan birisiyim e, videoda çok ses olmuyor. Videoda başladık. Я не вижу там ничего. О, там вернуться, там вернуться. 9 buradan kaç. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bir hafta haftaya video fikirlerinizi yorumları yazdık. Görüşmek üzere. Bye.